Wah. Wah, tai sih. Gua di lock, gua di lock. Gua di lock anjay. Wahai penguasa kegelapan. Ini aku di lock. Kalian bercanda. <coughs> Ultraman batuk, guys. Okay.